wewe sikutaki. Akakata simu, hata ukiangalia ina muda mdogo tu, akakata simu. Kaanza kutetemeka, nikamwambia zai, nimepiga simu kanitukana. Akanambia sasa sio hicho. Asubuhi jana nilikuwa nimempigia mdogo wangu, nilikuta nazimaga simu usiku. Asubuhi mtu akikupigia sio unakuta message. Mm. Kwao nikakuta mdogo wangu analia, akanambia unakumbuka asubuhi nilikuwa nalia. Mama akampigia baba watoto wako. Mm. Naambia baba watoto wako, baada ya hela kupotea, mimi niliweka TV yangu bondi. Baba watoto wangu akanambia, rudisha TV, mimi ndapambana, ndakulipia kodi. Kamwambia hivi, maana baba watoto wangu anaamini atarudiana na mimi mm. Kwa hadi watoto wa dada yake waliofariki wako kwangu. Yaani mdogo wangu ananambia, ulipiga simu asubuhi, na kumbuka nilikuwa nalia mm. nilikuwa nalia mama, anachokufanyia wewe, kwa sababu wewe saizi umeyumba ana amempigia simu baba watoto wako, kamwambia yule mwanangu, usije ukaroga kurudiana naye, tafuta mke mzuri, oa, na ukishindwa, mimi nitakutafutia kanisani kabinti kalikotulia kanako mcha Mungu, akana mambo mengi, we uoe, unyang'anye watoto. Maana cha kwanza mwanangu simwamini, maana kuna vidonge nimemkuta na meza ambavyo vidonge vya waathirika, alafu vile vidonge vinamharibu akili, yani mwanangu kama hayuko sawa hata afya yake wewe unamuonaje? Anamuuliza sana baba watoto wangu. Kitu kingine amekuzalilisha sana, enzi unaishi naye yeye ndo alikuwa anapambana analipa kodi. Wewe leo unamlipia kodi kama nani? Kwanza adaiwi kodi. Alafu hata TV ana kishoga chake hapo ndo kapeleka bondi. Sasa hivyo naambia hivyo mdogo wangu akanambia ni vingine sikwambii. Kwa hiyo ilikuwa inaniuma. Alafu mama ananisimulia kuwa akakuharibia. Maana alivyofika mdogo wangu anasemaje nimemharibiaje? Yaani huyo baba watoto wake atamuona mavi, yaani yule dunia ataiona chungu. Sasa akati mama anasimulia jinsi alivyoniharibia kwa baba watoto wangu, yule mdogo wangu yuko na mme wake, kwa hiyo akawa sasa wanamjadili, yani ni mama wa aina gani. Mi first nikakata simu nikampigia baba watoto wangu, maana juzi baba watoto wangu kaja na laki tano pale nalipa laki mbili kwa mwezi, kwa hiyo miezi mitatu mitatu mwenye nyumba anapokea. Mm. Kaja na laki tano akanambia shika hii laki tano jana jana ndo alikuwa anasafiri anaenda ruti ya Mbeya. Mm. Usiku ikifika usiku nitakutumia laki umpe mwenye nyumba. Nikamwambia hapana, ongea naye anaweza katokea ghafla. Mm. Akampigia mwenye nyumba. Akamwambia mwenye nyumba, mwenye nyumba akaanza kusema ah, kodi iliyoisha na ile imechelewa. Yule akamwambia kuanzia leo kodi nitakuwa nakulipa mimi. Mm. Na nimerudi jioni hela yako itatimia. Ambako jana alivyokuwa anaondoka asubuhi alituma elfu hamsini mm. usiku akatuma sabini na maana kodi imetimia na hela ambayo ya kula kuamkia leo mm. kwao mi nikampigia nikamwambia ah, uliongea na mama eh mbona hujaniambia akasema ah, kakuharibia ningekuwa sijielewi au simjui nadhani hata hela nisingetoa nikamwambia kwa umemchukuliaje akasemaje sinamjua yani havijaniumiza kichwa lakini maneno aliyonambia angekuwa ni mwanamume mwingine ungeona tu nimetokomea, ila namjua, alafu yani madhaifu ambao toka amenijua mimi na mambo ya mama anayajua kwa kasa, nikapotezea tu nikaona upumbavu. Ndio maana unaona, umeona kuna kitu kimebadilika, sinawatumia hela, si kodi nimelipa. We angalia mambo yako. Sasa ile kitu imefikia imenitesa. Mchana ule ile jioni nikaenda kumwona mama karibu pale pale uko Bonyokwa ninapoishi naye Kajenga. Nikaenda nikamsimulia, nikamwonyesha message, akampigia akamwambia, hivi Jeni, unachokifanya sio kizuri. Akamwambia umekana hilo joka hapo, yani mimi ni joka hmm. hilo hmm. joka kubwa, achana nalo, silitaki na atakufa hata kwa kugongwa na gari. Sasa ndo muda ule sasa, yani nawaza nini nilimfanyia au babangu nini alimfanyia mamangu kikubwa ambacho sijawahi kuhisi upendo wa mama hmm alafu anaishi kwa kuniharibia, anaishi kwa kunizalilisha, anaishi kwa kunizushia mchawi, kiasi sitamani kuwa na mama kabisa. Yani na kuja kwa sababu nimekaa jana ile nimepata ushauri wa wengi. Lengo haikuwa kuficha sura, lengo ilikuwa nijita, yani nitaje, yani kila kitu kila kitu, lakini kila mtu akisema, ukizungumzia ni mama, anaona imekaa vibaya. Mwanzo nilitamani kwenda dawati la jinsia akasema ni polisi pale, anaweza akakupa laana zaidi. Wengine wakanishauri ustawi wa jamii. Yaani ni vitu vingi vya ajabu. Yaani ukikaa na watu walionizunguka, kila mtu anasema huyu ni mamako. Yaani ni vitu vya ajabu. Kitendo tu cha kuja siku mbili, nyumba ambayo kila mtu ana geti lake kashagonga kaniteta nyumba inayofuata inayofuata ambao jana sasa nilikuwa narudishiwa, afu maneno ya ajabu. Yaani ambao hata sina. Kwa binafsi natamani ayaachie maisha yangu. Simtamani kuwa awe mama yani. nishafaiti sana. Ujue mpaka kufika huku nimevuka mipaka eh. Shaita watu wazima. Ana ukianza kuongea nayo kufanyia, anapandisha sauti, anafoka, anatukana, anaondoka. Mbele ya watu wazima. E, nishafanya hivyo. Nisha aliwahi kuja na mtumishi mwenzie huyo Viki ambaye ni mtumishi wa Mungu. Nikaomba, nikamshtakia, akafanya fujo akawa anataka kuondoka na mdogo wangu yupo akaenda akakaa naye akamwambia, yule mtoto ana upendo na wewe na kuna vitu vingi kanielezea, akaweka bifu na huyo mama. Sasa hivi ndo ameanza kuongea, lakini hana anachobadilika, yani hana anachobadilika, alafu hajawahi kuwa mwema. Kwanza pole sana. Asante, nashukuru. Unafikiri kitu gani kinamfanya asiwe mwema? Niliwahi kumuuliza bibi Nikamwambia una uhakika huyu kanizaa? Au wewe uliwahi kuwa na mtoto mwingine labda alivyonizaa alikufa? Kwa hiyo kanipachika huyu ndo mama. Akasema hapana, huyu ni mama yako. Nikasafiri hiyo ya kusema nimemuua sijui mtoto wa jirani sijui nimfanyaje babangu, nikamuuliza yule ni mamangu? Akasema yule ni mamako. Lakini jibu mimi ninalohisi kuna tukio labda babangu alimfanyia mamangu kubwa ambalo nali, yani na, nalipa mimi, yani malipo yake mimi ndo nayalipa. Na kila ukijaribu kukaa na mama kutaka kujua chanzo cha yote Sijawahi kupata chance ya kukaa na mama au sijawahi kukaa, hajawahi kuniambia hata kama ananipenda. siku ambayo upo hospitali ukiwa na ujauzito wa miezi sita, Eh, ukiwa unaongezewa damu, ndiyo. ni ni bibi alipokuja kukupa taarifa zile za kwamba usile kile Ndiyo. chakula kutokana na viapo ambavyo vimewekwa kwenye chakula kile mm. uli ulitamani kujua ni kwa nini aweke viapo hivyo kwenye chakula na nini alafu akuletee? Nilitamani kujua wakati naongea naye nyuma, mama alitokea, si nilikwambia bibi kama alikuwa amemuwahi mm. Kwa alivyotokea kitendo kilichofuata tu ilibidi nigome chakula. Kwa hiyo haukuja e, baadaye haukufanikiwa kujua kwa nini alifanya vile? Nishamdadisi bibi, ukiongea naye mm. maana ni vituko vingi amenifanyia sana mm. Bibi anasema msamehe mama yako, aliumwa kwa akili yake haipo sawa, lakini tukija sasa tukianza kumwangalia, tuko watatu mm. akili inakuwa iko sawa kwangu tu mm. mbona wengine ni sawa, ni mgomvi kwa watoto, yani ni mgomvi kwa watoto anayemvumilia sana sana ni huyu hapa katikati wa kike. Huyo mm. wa mwisho ndio huyo ambaye hadi dakika mwisho akamwambia bibi akifa utakuwa unasikia unasikia tu jina langu. Maana naye nasikia alimdhalilisha akaambia kwenye tumbo langu sijai kuweka toto kama wewe ambao ni juzi juzi. Mm. Lakini mimi nimepitia mateso toka huko nyuma alafu hajai kujutia. Ananiambia toka mimba yangu imemsumbua sana kutoa. Kwa kwangu nahisi kuna shida sana. Na ukiwa hospitali baada ya uchungu kukushika na kupeleka hospitali ukiwa karibu kujifungua ulisema kwamba ulianza kuona kama mama ana wasiwasi kwamba eh. huenda eh, utapoteza maisha mm. Wasiwasi anaotoa wapi wakati kuna vitu tayari alishavifanya ili wewe upoteze maisha au ili usiendelee kuishi? Nakupa mfano mm. Juzi kati nililazwa na mm. tatizo mm. la moyo Ndiyo. Kwa kuna dawa huwa na meza ambazo labda alinihisi hizo dawa nilikuwa natembea nazo za moyo mm. Kama nikihisi pumzi au nimefanya kazi nzito na meza. Na hisi ndio hivyo hata alivyomwambia baba watoto wangu sababu yule alijibu na kujua vizuri dawa ninazojua wewe una meza na nunua mwenyewe za moyo. Maana toka mm. niumbe ndo ananunulia dawa, toka niko Bunda ananiagizia. Mm. Kwa hiyo niliwe nilitoka kanisani nikawa nasikia kama pressure, Kafika mm. ndani kazima, Majirani wakanipeleka Amana nikajikuta niko na mipira. Mm. Asubuhi wa kwanza nilimwona yeye ananiambia, nisamee mwanangu, kama kuna kosa nisamee, ulitaka kufa, ulikata pumzi. Siku tatu nyingi, mdogo wangu anakuja kuniambia, tuko hapa Segerea na mama, anasema tukome kumpigia simu. Siku ingine kama ukiumwa, kama unakufa ukafia hospitali. Lakini akati nimelazwa, alionyesha kutetemeka na akaja mpaka akaanza kuniambia nisamee, yani anajuaga anachofanya kwa hiyo akisigi nimepata na tukio, kuna muda akikaaga ananiombaga msamaha, yaani hajawahi kuomba mara moja. Kwa hiyo akiomba msamaha, hata kama watu walinishauri kaa naye mbali, sikakili sana mpaka analia, mm. namweka tena karibu. Nikimweka karibu, tukio analonipiga si la kitoto, na huwa amalizi hata miezi miwili. Na wewe kuanzia matukio ya mwanzo yale unapambana ili usome, unakusanya hela laki moja na ishirini unamkabidhi, na zinaenda zote na kila kitu na kila kitu. Haukuwahi kufikiria kwamba siku moja nitafute namna ya kuongea na mama vizuri, kujua tatizo au kukaa mbali na yeye, kwa sababu kila ukaribu unapoonekana ndio tatizo linapoibuka jingine. Ya hela kusoma nilimwambia, alinijibu wewe hela zangu ngapi umekula? Tena alinijibu aliuza nguo zangu zote wakati nimekuja Tabata. Wakati nakaa kwa hawa nilienda kwanza bila nguo. Kwa akawa anapita kumbe anauza nguo zangu. Wakati nimekaa naye nimeongea naye akanijibu umenilipa hela ngapi? Za baba yani ananitajaga hela za mabwana zake. Walikuwa mabwana zako wale. Kwa hiyo akianza kauli hizo huwezi kaendelea, ni kauli chafu. Mm. Haya. Kuna kipindi nilif, akati nakaa kwa hawa nilikuwa nafuma vitambaa. Mm. Akaniambia je, hata Nilikuwa nafuma sana vitambaa kipindi hicho vilikuwa vina soko. Mm akauza akala hela. Siku hiyo akachukua mkopo akanipa elfu kumi na tano tu katika seti tatu ambazo nilikuwa nauza seti elfu thelathini thelathini. Akaniambia tena hiyo hiyo point, vyakula ulivyokula vya baba Hamisi hapa wewe ndio ulikuwa unalala naye. Kwa hiyo akishaleta hiyo lugha huwezi kauji tena chochote. Yani ni lugha kali ambayo huwezi ukauliza chochote, unaamsha unaendelea na maisha mengine. Ile mikopo alikuwa anaiacha anakimbia, haikuleta madhara yoyote, kwa sababu na wewe ulichukua mkopo laki tatu ilileta uliulipa. Ah ah, ilileta alifight ukalipwa na yeye mwenyewe mm. alafu alikuja kuchukua ndio hiyo ambayo alienda kuuza viazi mm. ika wakakimbia wakaja finka wakamkamata mdogo wangu <laughs> na wakanikamata na mimi tukaenda Tabata shule. Sasa tulikuwa na likafani hivi na tulikuwa na magauni ya special mm. kwa sababu ametukamata tukavaa magauni ya special. Kwa kufika pale mimi ndo nilikuwa na miaka kumi na tano mdogo wangu, mdogo wangu alikuwa na miaka kumi na tatu mm. Kwa hiyo wakaanza kufokewa wale, mbona hao ndio waleta watoto wanahusika vipi? Kwa hiyo wakafurumushwa mm. Bibi kwenda anaumwa mguu mm. Kwa hiyo ikawa hamna pointi za msingi ndani, hamna kitu cha maana, kwa sababu ile mikopo ni kubebana Mm. Yaani walivyokuzoea mnazaminiana sio mpaka uwe na fencha sana. Mm. Kwa hiyo ikawa imeishia hivyo wakaenda kuchukuliwa wadhamini au hawakujua kilichoendelea. Ni kundi inabidi lidili lilipe. Sasa lile kundi ni wale waleo waliozoeana mtaani, yani mama fulani mama fulani ehe. Kwa hiyo maisha yakawa mengine. Sawa, mpaka ilipofikia sasa hivi mm. vipi hali ya bibi kwanza, iko wapi? Bibi ana hali mbaya sana Na kuna kauli yake, ipo nyumbani? kwake mama, si baada ya mimi Okay. kumpakia hakurudi naye tena na kuna kauli ambayo ulisema kwamba bibi alikwambia mimi ndio mama yako nikifa utapata tabu. ndio Ulimuuliza kwa nini bibi? Bibi yangu hmm. nilikuwa nampenda sana baba wa watoto wangu sana hmm. lakini niliingia kinyongo hmm. kuna siku nikampeleka mwanamume kwa bibi, nikamwambia nataka kunioa hmm. akamsikiliza, alafu akaniita akaniambia, nikwambie kitu una watoto watatu mm. Elji anakuwa mbaba saizi form three mm. Hakuna atakayewapenda watoto wako kama baba yao, na baba yao anawapenda sana watoto wako mm. na baba yao anakupenda sana wewe mm. Jitoe kwa ajili ya watoto wako, ishi na baba watoto wako kwa sababu ya watoto wako. Akasema, akaanza kuongelea akasema ku, yani alinipa ushauri wa mama mzazi mm. Lakini kuna kipindi na sotala kwenye maisha, bibi anauza mboga, anatembeza juani, anaita waita watoto njoo, nakuta kanunua mchele kilo kumi. Mm. Kumbuka mimi ndo natakiwa nimsaidie bibi, bibi ananipa mimi mchele. Kanisa linamsaidia bibi likimletea vyakula nini, wa kwanza kupigiwa simu ni mimi, una vyakula njoo nimepewa mchele sipendagi vidonda vya tumbo sio mama sio nani sio nani alafu sijui nikwambieje bibi ndo mama yangu yaani bibi yangu mm. akifa nimeumbuka na hata yuko huko kajua kanipiga yani kanipiga na kitu kizito kuwa siruhusiwi kumwona bibi yangu hmm. kwa sababu sio kwa bibi yangu anaongea mema wakati ameenda bibi mwimbili mdogo wangu wa kiume ananiambia bibi alikuwa anataka arudishwe kwangu mm. akamwambia unayemng'ang'ania akutaki. kwanza akasema usile sana unajisaidia choo chako kinanuka anamwambia hayo maneno bibi yangu mm. kuna siku nimemkuta getini anakimbia anasema umejisaidia kwenye choo hiyo siku ambayo nilikuwa namkimbia tukamtoa kwa bibi kwenye ndoo mm. yeye anasema nilikuwa namkimbia amejisaidia choo kinanuka kwa hiyo mgonjwa ukishampa hayo maneno afu anakupenda anakata tamaa kwa alipewa maneno makali mpaka akakubali kuondoka na mama kwa hata jana nimemtuma mtoto wangu akamwone bibi, nikamuuliza bibi ameniulizia, akaniambia hajakuulizia. Kwa hiyo kalishwa sumu ya kutosha sana. Wewe kumpa maneno yoyote ya kwenda kumpelekea bibi kwamba ukifika mwambie bibi Nilimwambia ila anasema sikupata chansi, yani mama alikuwa hapo mpaka saa anaondoka, yaani anajua nini anafanya, ila mi naamini katika Mungu. Mungu anasema na nafsi, Mungu anaujua ukweli wa nafsi yangu, na anaujua. Unajua, kama umefanya tukio kweli la ukatili, kinyongo cha yule mtu kinakukuta, lakini bibi anaumia tu, kwa sababu bibi aliomba afie mikono. Aliniambia, naomba nikamalizikie kwako, na anaongea mpaka leo hii. Bibi bibi yangu anaongea, japo jana mdogo wangu aniambia bibi ana hali mbaya, anatapika kila kitu, imefikia tukimpa dawa anazitupia nyuma. Juzi majibu ya juzi, maana alikuwa amepimwa vipimo vikubwa, kwa juzi alivyoenda kliniki hiyo tarehe nane, daktari alisema kongosho imeliwa na kansa yote, tumemchelewesha kwa hawezi kupona. Kwa ale vizuri vitu vya vitamin na dawa za maumivu. Kwa kukosa hekima kwa mama yangu, lazima kamchana live bibi. Kwa kakata tamaa, maana mi bibi nimekaa naye siku ngapi, alikuwa ananiambia hivi hata siku nimeibiwa ile, analia sana aka- saa nane usiku nikamwambia bibi naweseka ile laki mbili. Akanambia nikwambie kitu nitapona alafu mimi nasukaga mikeka. Tutakuwa tunashona mikeka, mimi nauzaga mikeka mpaka elfu sabini tunaishi maisha yetu. Wewe unaenda unafanya biashara unasuka wateja mimi naishi na watoto. Au utanifukuza? Nikamwambia ah siwezi. Kwa bibi alikuwa anatumaini kwangu ndo kafika. Na bibi yangu kanilea sana napata akili mi nakunywa maziwa bado ya ng'ombe ananituma yani na bili ya maziwa yani ni bibi ambaye amenilea sana kwao ni mama sawa hmm. na mpaka sasa hivi tatizo kubwa linalomsumbua ni tatizo gani ini mwanzo tuliambiwa ni ini maana ini limevimba unamshika kabisa unaliona hmm kwao tumeajibiwa kuwa kongosho kuvimba kumesababishwa nani ini kuvimba kumesababishwa na kongosho imeliwa yote na kansa tayari imeisha imeisha imeisha, ndo majibu ya mwisho. Kwa hata dawa anazopewa nafikiri za maumivu, maana walisema akazane kula na dawa za maumivu. Kwa hiyo tumerudishiwa mgonjwa akiwa na hali hiyo, na amefikia mahala anakula vijiko viwili anatapika chote na anajisaidia mkojo wa njano kabisa, yani njano kabisa. Na jana mdogo wangu ananiambia, nilikuwa naongea naye kwenye simu, ananiambia Amina baba, yani anaongea na mtoto wa kike, anamwambia Amina, Amina baba, yani tayari ajui yani uh, ah, anapoteza kumbukumbu hmm. Na saizi mwanzo ulikuwa ukimbana huyu kwenye kwapa unaweza ukamkokota kitandani, saizi anavishwa pampers hapo hapo, hawezi yani, tayari ajitambui. Cha kufanyika kuokoa uhai wake, kwa sababu hospitali ya mwisho tulikuwa tunahisi sisi ni Muhimbili. Majibu yaliyotoka ni hayo hakuna ushauri pengine afanyiwe rufaa ya hospitali kubwa hata nje ya Tanzania. Ushauri ni familia ingekuwa na umoja. Mm. Nimeongea kwa binafsi yangu. Mm. Lakini sisi kila mtu yuko kivyake, lakini sababu ni mama. Familia ingekuwa na umoja ingekuwaje? Ingekuwa na umoja, mm. Mimi niliwahi kutoa wazo. Mm. Mimi nafuatilia sana. Yaani mimi simu yangu ukiona umeshika niko YouTube. Mm. Watu waliosaidiwa wali, yani nafuatilia sana Tiki TV na yani kuna channel nazifuatilia. Mm. Kwa hiyo niliwahi kuambia mwanzo kabisa wakati tunasukumana hela, nikamwambia kama mtakubali, lakini ndo mkubali bibi ataonekanika, Mm. aje ahojiwe, Watanzania watampa msaada wa kumtibia, ambako ningesikilizwa, maana tulichoambiwa tumemchelewesha mm. bibi. Angekuwa hata labda mionzi angepigwa, angekuwa tumeokoa maisha, lakini tulichoambiwa tumemchelewesha. Nilijibiwa ni kuzalilishana kwamba kuonekana ili asaidiwe ni kuzalilishana. Kwa kama umejibiwa kuzalilishana, alafu anayekujibu hivyo mama yako, aiyo aibu bwana, mambo leo wenyewe kila mtu anajua ambacho kinaendelea kwangu na kila mtu ananiambia, yani kila mtu anatoa wazo au mpeke polisi. Yani kuvielezea ni rahisi sana kuliko jana nilikupigia simu nalia sana. Nakumbuka. Eh, ni rahisi kuliko ninavyotendewa. Lakini niliwaambia nakuja Tifu TV. Kwa hiyo ukienda unapewa msaada gani? Nikamwambia kuna naweza nikafikiria kuwa nimefika mwisho. Naweza nikabeba uchungu mwingi kiliko kilikofikia na yangu, naweza nikamwona nikamzuru. Au nikashindwa kulea watoto wangu nikajidhuru kwa sababu ninapokaa ananiharibia kila kitu, yani ananilaani bila sababu. Kwa hiyo najikuta nakosa amani, yani naisha. Unajua toka jana sijala chochote, yani na uchungu mwingi. Nilivyowaambia nakuja hapa waliniambia unajizahilisha. Kwa hiyo ni familia ambayo inakufa na tai shingoni. Kujiza, yani wanaogopa kudhalilika. Kwa hiyo bibi yupo tu. Sawa, tunarudi upande wako. Ndio. Umezungumziwa na vidonda vya tumbo Ndio. na moyo vile vile, Ndio. vilikuanza muda gani? Vina muda gani? Nili asilimia kubwa nilivyoachika niliumia sana sana mm. kwao nikapata ama kiniangalia miguu upande mmoja mi ni mnene, upande mwembamba. Unaona? Yaani mm-hmm. Mguu ni mnene. Naona naona. Mm. Ah, sasa kuna mishipa ambayo ime, imeganda damu, haipitishi damu. Mm. Mm-hmm. Nikuonyesha yaani kwa mbali utaiona tu. Eh, hmm. Ukifanya hivi tochi yanifanya kwa hivyo. Unaona hii mishipa? Mm. Hakuna mtu mwenye mishipa imejaa damu hivi. Kwa hata pale kwa anambia panda kilima na naema kwa nguvu yaani na teseka. Yaani tatizo la moyo naishi kwa dawa. Ilianza tu nikaanza kukata pumzi, yani nikitembea nakata pumzi, nasikia banwa kama na, yani kama mtu kaniziba mdomo na ninashindwa kuema. Mm. E, nikaanza nikawa najua ni pressure kushuka. Kwa hiyo nilivyoenda na nikawa navimba upande, nikianza kuvimba huku mpaka huku natoka mishipa. Yaani ukiniona hivi utahisi kama ni mtu aliyejikoroga sana na cream, lakini ni mishipa imebadilika rangi, umeona? Mm. Na kwa mie- kama kijivu, alafu kuna muda inatoka kwa nje, yani inasimama inatoka kwa nje, Kutoka kwa nje huenda sometimes joto. sio kama kutoka kwa kwewe. Mm. Nikikuonyesha mshipa huu hapa, kama huu unahisi joto, ule utoka nje. Umeona? Mm. Simuona ni tofauti sana. Sasa yeah. Ndivyo inavyotoka hadi huku chini ukiniangalia nimetoka hivyo. Alafu ukiniangalia hivi mguu wangu mimi ni huu. Sio huu. Huu ni uvimbe. Umenielewa? Kwa hiyo ina maana damu niliambiwa damu haingii vizuri kwenye moyo, kuna mshipa umeziba. Mm. Moyo umetanuka umeenda kuziba mshipa. Mm. Kwao ndio hiyo kipindi hicho hizo laki nane nachangiwa na watu kwa sababu ilitokea tatizo kipindi cha corona. Mm. Kwao niliambiwa msongo wa mawazo na nafikiri ni kweli. Tukio liliniumiza sana nusu ya kufa la kuachwa na baba watoto wangu, kwa sababu kutoka bibi aliyenilea vizuri ni yule kaka. Yaani alikuwa rafiki sana, mnaongozana sehemu ao hamna hela, ana buku anakunulia wewe ule, afu anashindana njaa. Kwa hiyo sio dunia ya leo eh? Kabisa. Kwa kumpoteza Niliona dunia nzima, Yani siku nimeachika, kuna njia nilipita ina miti, nilikuwa najua miti inanizomea. Kwa hiyo nilipitia kunywa pombe yenyewe ni mawazo, yaani niliisha. Mimi huwa ni mnene, yaani picha zangu mimi ni bonge, toka niachike sijai kunenepa, na hata ukinikaa hivi na stadi kwenye makanisa kuwa baba watoto wangu warudi na atarudi. Kwa hiyo alafu sijui nikwambieje, rafiki yangu sana hata yeye huwa anaishiwa. Akiishiwa mtu wa kwanza ananipigaga ni mimi, utasikia sijala. Kwa hiyo naweza nikaomba hata kwa mtu yote, hata kwa mwanamume yote nikamrushia yeye. Kwa hiyo ni mtu wangu ambaye hata hivi atuishi wote, chochote kikimtokea ananisimulia mimi. Kwa hiyo niliwahi kuamini kuwa babangu ananipenda sana, ila yule kaka nilimgeuza ni mama. Kwa hata hivi siishi naye, ila ni dawa za moyo zikiisha sasa hivi atakopa popote, atamwambia kimbia Muhimbili kachukue dawa. Kwa ndo mtu ambaye alinipa msongo sana wa mawazo mpaka nilitaka ku stroke upande. Kwa hiyo umeshajua tatizo, kwa sababu lengo la swali hilo ni kujua kilianzia wapi, na vilianza vyote kwa pamoja, vidonda na moyo. Vidonda vilianza enza mamaangu, kwa sababu tulikuwa na maisha duni mm. Naenda shuleni sijala mm. Nikirudi nyumbani nakuta maharage mm. kuyapika hadi yaive ndo ule mm. Kwa hiyo unapotezea, unajikuta unakula jioni, au atakuja kukupitia atakutembeza ujala. Mimi siku nilikuwa sipewi hela shule mm. Kwao naenda mguu na ni umbali mrefu, anaijua Iringa kijiweni mpaka Wilolesi ni kimwendo ya mguu kwenda kurudi, afu huna hata shilingi Kwa hiyo mm. ni njaa na kwa sababu ni, ma, ni tukua mafukara ye unaweza usimkute au hata ukimkuta atakwambia anza kupika kwao ilikuwa ninakula mara moja kwa siku. Kwa hiyo ikapelekea nimeanza kuumwa vidonda vya tumbo darasa la tano. Tena vilikuwa vikali mpaka nikaanza kutapika damu. Kwa hiyo nilikuja nikatibiwa sana tiba mbadala na aliyenitibia baba watoto wangu. Akahangaika nilipofika kwa mama mkwe akaanza dawa za mitishamba za kutibu vidonda vya tumbo. Mm. Ndio vikatulia lakini ilikuwa maisha ni magumu. Kwa hiyo toka vimetulia kuna vitu tu siri sana vyenye gesi lakini maisha yanaendelea ila sasa hivi havikusumbui, havinisumbui au vimeshapona, hujui? Inawezekana sijapima, lakini maisha yanaendelea kabisa. Yani kitu ambacho sili maharage, lakini mm. njugu mawe, yani kuna vitu ambavyo naendelea na maisha yanaendelea. Nishasahau kama vidonda vya tumbo. Kwa maana hiyo sasa, kwa situation iliyopo na ilipofikia, kikubwa mm. cha kwanza ni kutokuwa na mawazo eh. Una, una, unafanyaga vitu gani unapokuwa na muda wako wa ziada? Mi nasali tu. Eh, Asali kwa Malisa, ni mpambanaji. Nilikwambia jana jana, uliniambia unahitaji msaada wako, ningakwambia hapana. Mm. Sina biashara lakini sihitaji msaada wa mtu yote kwa sababu na vitu vya thamani. Mm. Mm-hmm. Kichukua TV yangu nikaenda kuiuza TV ya milioni mbili na point napata mtaji. Mm. -hmm. Na uwezo wa kwenda Kariakoo kuchukua chupi nikatembeza nikapata yani yani mimi mimi mwenyewe ni mtaji. Kwa niko busy sana kujua watoto wangu waishi vipi. Niwaambia watoto wangu wasome Kayumba. mm Mm. Napambana kwa sababu kuna maisha niliwahi kuyaishi, sitamani watoto wangu waishi hayo maisha. Ndio maana napenda sana, afu nimewekeza sana kwa watoto wangu. Yaani kama huyu mmoja ananiitaga jina langu, yaani sijui nimezaa na miaka kumi na tano Mm. na yeye saizi anaenda mwaka wa kumi na tano. Kwa hiyo ni mkaka mkubwa ambaye watu hata mtaani wanajuaga ni mdogo wangu, lakini ni mwanangu mimi. Mm. Kwa hiyo nampenda, sijai kujutia chochote. Yaani mi wanangu ndio furaha yangu ya kwanza. Kwa hata mama wangu anavyonivugia amani, naona hawatakii mema watoto wangu. Kwa hiyo nimeforce maisha fulani nayo yaishi ambayo sio ya azi yangu. Hmm. Lakini watoto wangu wasijisikie unyonge. Kwa hiyo napambana sana. Kwa hiyo muda wangu mimi wa kuwaza usiku. Nikilala ndo naanza sasa ndo nawaza sasa kama kuna kitu kilitokea nawaza. Lakini mchana niko busy mno. Yaani nawazaga niingilie wapi nitoke wapi nifanye nini ili kiwe nini ili nipate hela kwa situation ilivyo mpaka ilipofikia mm. unafikiria kitu gani kwa sasa kuhusu maisha kuhusu mama kuhusu nani kuhusu amani yako ya nafsi na moyo wako ninachotamani mpaka nimefika hapa mamangu hawezi kunipenda kabisa kwa sababu kila njia nimeitumia mpaka ya maombi mm. mamangu hawezi kunipenda kabisa natamani amani yani apoteze tu kama yani tayari ni ameshanijengea chuki kwa kiasi hicho mm. anisahau tu nami nisahau tu yani asikufuatilie usimfuatilie e, eh, yani nisahau kama kuna mama asahau kama ana mtoto mungu wa ajabu mm. pengine uzeeni atagundua umuhimu wangu au labda mi ndagundua umuhimu wake yani chochote kinaweza katokea lakini kwa saizi anavyoniangaisha nakwama vitu vingi sana yani nashindwa kutunza watoto wangu Mm. Mara polisi namkimbia kama ile lini nimekimbia ameenda kunichukulia polisi. Halafu akitokea hapa vitu atakavyovieleza mm. ni tofauti, alafu gundua ni mlokole mm. anasali sana. Meseji nilizomtumia nilimwambia, mama, nikikukuta mbinguni nitatoka, ndajua ndo motoni. Ukimkuta saizi anaimba anafanya maombi, alafu ukapewa stori yake, ni vitu viwili tofauti. Ukimkuta mbinguni tatoka, ndajua yaani ndo motoni. Yaani nimkute mamangu mbinguni hivi tapu, naambiwa hapa ndo mbinguni mm. Yaani ndajua ndo motoni, ameenda vipi? Kwa sababu iko hivi, mi dhambi nimezifanya, lakini navyoamua kumrudia Mungu nimrudie Mungu. Kuna watu wamenikosea kwenye maisha yangu, sinasali mm. Kwenye kusali tunaambiwa tusamehe Nikimsamehe mtu haimaanishi mimi ni rafiki yake. Mi ni mtoto kwa mama, siwezi kujua nilimkosea wapi. Pengine hata nimejieleza sana, mi ndo na mapungufu sana. Yule ni mama, wanasemanga mzazi akosei, kuna neno la kusamehe, anasali sio? Mm. Anisamehe, aniache na maisha yangu. Mungu ndo alivyo. Wewe umeshamsamehe mpaka tulipofikia, au umeshafikiria kumsamehe? Mara nyingi huwa nasamehe na kusahau, ila Nimetuma message nyingi sana, nitakufuadia simu yangu maona mbovu nilizomtumia mamangu. Yaani nimemtumia message nyingi siku leo ni laani. Yaani mdogo wangu ananiambia ilikuwa nisikwambie lakini mama akakulaani hatari. Kwa hiyo nikaanza kuwaza huyu kanilaani yani kwa kipi yani. Kwa hiyo nikaanza kutuma message yani nahisi upunguza uchungu. Mm. Napanga ndani nikwambie kakaangu. Mm. Napanga nilichomoa juzi nikawaza nikamvizie sehemu yani kuna ibilisi ilinijia kuwa nikamalizane naye Usikanye hivyo. Ah, ah ndo nilikuwa nimefikia huko kuwa mm -hmm. na hiyo yote kunizalilisha kwa ule mjumbe, kumwambia mjumbe, nimesema mjumbe, yani mjumbe ana mume wake, yani hiyo mama Mwarabu yeye ni mhm. mtu wa Mbeya, mume wake ni Mwarabu kwa kaenda akamkuta na mume wake na familia yake. Mwanamke asema unamtaka mmewe, alafu ni mjumbe ambaye ndo mazingira nao nayoishi Mm. Alafu alivyonipokea na hilo tukio mjumbe mpaka kuja kuliweka sawa, alafu aliyoliongea ni mama yangu. Kwa mfano hata kama nimeongea kweli kwa mama yangu, unaweza ukarudisha neno kama hilo? Kwao nilipata hasira, alafu sijakaa sawa, nimechukulia shetani apite. Naambiwa ise, sasa hivi mama kapiga simu ya sita, akasema nikwambia amekulaani, utaumwa, sijui utafanyaje. Nikamtumia message nikamwambia ushanilaza sana nje mdogo, alafu wa kike na unalala unitafuti, nimelala kwenye fensi ya msikiti, sijui wapi, sijawahi kufa leo utanilani laana gani nipate? Alafu nikamwambia nimekuwa sikujui. Nimekuja kujua umenitesa sana. Laana yako inapitia wapi? Yani nimemtumia message za kero. Hmm. Kaambia mama, wewe ndo omba msamaha kwa mama yako. Uliyepiga mama yako ambaye hawezi hata kunyanyuka kitandani. Na ukamlaza chini wakati godoro nimenua mimi. Yaani godoro nalo lalia bibi yangu nimenua laki nne. Bibi yangu alalia. Mama akamshusha akamlaza chini. Sijui umenielewa. Akafunga mlango akaondoka. Jioni akarudi akampita bibi yangu kwenye kodo, akaenda akalala ndani. Bibi anauma moyo wa kumnyanyua. kwao, nikamwambia wewe nani yake mzazi? Eh? Mzazi. Nikamwambia wewe ndio omba msamaha. Mama yako kaongea vingi sana Muhimbili. Kabla hajafa bibi. Na nikamwambia umemchukua kwangu. Hakikisha unamlea vizuri mpaka bibi la roho yake faje itakasike. Kwa zile message zinamhangaisha anasema yani sijui haya kuna kitu alimwambia mdogo wangu hivi Nilivyomwambia Zai, kwa nini ananilani? Akanambia hivi, lana isiyo na sababu ikupati. Mimi mama alinilani, akanambia nitashuka, nitakuwa mavumbini. Yaani mama alimwomba mdogo wangu laki mbili. Hmm. Mdogo wangu akamwambia mtaja hujasimama, wakati ndo anafungua hiyo kampuni. Akaambia ni yaani wewe utashuka, utakuwa mavumbini. Sasa sasa hivi mdogo wangu ana nyumba tatu Kinyerezi, ana hmm. gari, ana ofisi zake. Nikampa mfano kwenye message nikamwambia, unakumbuka ulimlani mwanao ukamwambia atashuka hadi kuwa mavumbini? Mwanao leo ana nyumba tatu, wewe umepanga chumba cha elfu arobaini arobaini. Mdogo wangu anavyoanza kujenga alianzia Chanika mm. akasema tunatia aibu, umri wa mama ni mkubwa, alafu kwa anapanga Kwa Kiwanja alichoanza nacho akashare familia ili akae mama na bibi mm. mama amepauza mwezi wa kumi wa kumi au wa kumi na moja milioni moja na laki saba kiwanja na nyumba nyumba ambayo iko kwenye madirisha vyumba vitatu. Nyumba vyumba vitatu e, milioni moja na laki saba. laki saba. Mwezi ngapi? Wa kumi, yani wakati mimi naondoka mama mwezi wa kumi mwaka jana 2021. E, e, mimi naondoka msibani mama hmm. ameuza nyumba kama wiki kwa milioni moja na laki na laki saba. Hivi ninavyokwambia kapanga uswahilini, yani sio hata kufata umri. Mpaka nilimshauri kipindi fulani, nikamwambia kapange pembeni ya mji, anakaa ile Kimanga stendi, nyumba kodo kubwa kuna chumba ambacho kilikuwa kama cha duka ndo kapanga kidogodogo na kingine. Sababu ya kuuza hiyo nyumba na kwa ghafla kiasi hicho, kwa gharama hiyo tena, ilikuwa ni ugomvi mm. si tunamkatalia na kile kiwanja alinunua mdogo wangu, jina la mdogo wangu mm. mama akawa na fosi, nikamwambia zai kalipoti polisi, kwa sababu ni kwa faida bibi alikuwa hajaanza kuumwa sana mm. bibi hatuna kwa kumweka, kahifadhiwa kwenye ile gofu Mm. Mama anapanga alafu umri wake ni mtu mzima, alafu ana tabia zake binafsi tu. Hapo anapokaa wanasemaga mama yenu akianza kutukana mpaka tunatafuta kwa kuficha watoto. Ndio maana nikakwambia nikimkuta mbinguni ndashaka lakini ni mlokole vibaya mno. Kwa hiyo tukawa tunamjadili hali yake, alafu anauza kwa mpaka siku mama ameenda kuuza, ana hati kwa sababu jina sio lake, jina la ndugu yangu mm. Ila katika kile kiwanja mama alichangia laki tatu cha familia tupate pa kuishi mm kwa ile laki tatu ndo amekibeba sasa mm. sasa kule wakawa nataka hati mm. mama akakodi usafiri ndugu yangu aende kule akathibitishe kama ametoa maana walimpigia simu akasema jina ni langu mm. na ruhusu auze kwa sababu ilikuwa kama ni ushari sasa hmm. maana mm. aliwahi hadi ku, kuhamisha hati akajifanya zimepotea ili akabadilishwe jina liwe yeye mm. wakifika kule wanamtafuta mhusika wa e, e, sasa Ameuza mwezi wa kumi milioni moja na laki saba vyumba vitatu vikubwa msingi ambao uko juu sana. Kwa hiyo pale alipo ana kiwanja afu mtaji umepigwa. Juzi alikuwa na mdogo wangu anaamini hela iko benki. Mm. Ananiambia mimi Zai anajua mimi na hela benki lakini hela ile imepigwa mtaji sina, nimekopa yani sasa hivi tena kakopa blaki laki mbili nayo inapigwa. Biashara ni biashara za kukopesha kopesha nguo nini, kwa hiyo si unajua madeni mm. Kwa hiyo nayo imepigwa. Ila ulisema mwanzo kwamba uliwahi kuambiwa, kabla ya huko kwanza, bibi mm. bibi aliwahi kukwambia pengine wakati anakupata wewe, anaanza kukulea wewe mm. alikupata katika mazingira gani mpaka anaanza kukulea ulipokuwa mdogo? Cha kwanza mimi si wa kwanza, japo mama anasema mimi wa kwanza. Mm. Kwa yangu nasikia alizaa mtoto wa kiume akafa. Mama huyo? Eh, ila mm -hmm. hata umuulize hapa anakwambia mimi ndo wa kwanza, lakini mm -hmm. niliambiwa na bibi na niliambiwa na bibi mzaa baba. Mm. Bibi yangu ananiambia alipigiwa alifatwa, maana simu kulikuwa hakuna simu mm. za mpaka zile za kufata kwenye vibanda mm. kwao, akaambiwa mtoto amefungiwa ndani ikawa mm. miezi mitatu mm. na inasemekana ilipiga radi kubwa kwa alinikuta pale yani niko ovyo ovyo, ndio maana nilikuwa na hiyo limonia. Kwa akanichukua akaanza kunilea. Wakati ananilea na miezi mitatu, mama alikuja akarudi mm. akawa kama ananilelea hapo hapo. Kwa hiyo mimi nimeishi na maziwa ya kopo, sio ya mama. Sababu ya kukufungia ndani ukiwa na miezi mitatu na kuondoka ilikuwa ni ipi, na alikwenda wapi? Nafikiri alikuwa na huyo baba ambaye ni wa mdogo wangu, kwa sababu baba wa mdogo wangu na baba yangu ni wale ambao wakaka walikuwa wakicheza bao wanacheza ni wa mtaa fulani na mtaa fulani wanakutana sehemu fulani mm. kwao ni family friend na wana undugu kwa mbali mm. kwao mdogo wangu hatujapishana hivyo ana miaka mm. ishirini na nane mm. kwao chanzo nafikiri alivyoanza mahusiano na huyo lakini pia kwa naweza nikavuta sana hisia baba anaweza akachangia kwa sababu mimi na mdodo, mdogo wangu hatujapishana sana mm. na dada yangu hatujapishana sana kwa hiyo ina maana baba alikuwa na mahusiano zaidi ya wanawake watatu kwa wakati mmoja. Kwa hiyo hata mwanzo nilihisi pengine ameumizwa sana na baba yangu. Mm. Nilihisi hivyo. Ku, uh -huh. Lakini kuumizwa na baba yangu sidhani kama malipo ni mimi. Taarifa zingine ambazo unadai ulipewa kwamba alikuwa ana shida ya akili. Bibi yangu Mm. au mtu yote tunakuja hivi na huyu dada mm. ananiambiaje mumvizie mama yenu mkampimia akili mm. kwa sababu anaweza akakuta tu hivi barabarani mm. akaanzia kitu kidogo mchambo atakaokupa hapo mpaka anafunua nguo yani kuna umri unajua ile ya kuchamba yani unajishika nguo unashika sijui yani kuna wadada fulani ndo wanachambaga vile mm. anamfanya mama ana yani ni mshari kwanza mshari ambaye mshari ambaye ameshindikanika, alafu pia anatoaga stori. Nakumbuka wakati darasa la sita mimi pia niliwahi kufuatwa na polisi shule, ikatoa ushahidi mahakamani ambao ugomvi wa kutokea Mm. Mama aliediti ugomvi mm. akatuchania sisi nguo, akatupaka majivu, akavunja vyombo mm. akaenda polisi, akasema mpangaji mwenzie katupiga, katuvamia. mm -hmm. Kwa yule dada akaja akabebwa, kesi ikasimama mpaka mahakamani mm mama aliandika waraka nikawa nausoma mm. yaani tena ananiambia hivi usipotoa ushahidi ukanyoka nikaenda jela nikitoka umeisha kwa hiyo ilikuwa sisomi yaani sonyoka kuna zile tarehe za mahakama mm. mimi nikipata muda naanza kukalili ilivyotokea hiyo nilienda kutoa ushahidi mahakamani mama akashinda kesi kwa hiyo mdada akafungwa wiki ikawaje alipigwa faini nakumbuka elfu sabini mm. mama akakataa ile elfu sabini akasema hiyo elfu sabini ikae hapa mahakamani kutulinda wanyonge kama sisi. Ni mama wa hivyo, na sio hivyo tu, hata nyumba ambao wame dakika ya mwisho mimi ndo tunafukuzana washapelekana sana, yaani wamama ambao wanamjua mama tabia yake ni wengi, yani polisi ni dakika mbili. Kwa hata juzi nilimkimbia tu akasema ah, hizi message za kawaida, kesi anaenda kuibadilisha kule uamini. Kwa hiyo anasemaga hivi, mimi usichana wangu nilikuwa nashinda mahakamani kusikiza kesi zisizo zisizonihusu. Mm. Kwa hiyo huwa anatusimulia mwenyewe. Anasema juzi kwenye ile gofu bibi anakaa. Wame yule mama akapiga simu. Nataka hiyo nyumba niikarabati, katoe makorokoro ya mama yako. Kwanza alianza kistaabu, mama akanapita hivi. Inasemekana mama kaenda kutoa dibati. Sasa yule mama yule mama akaanza kudai bati, akaenda kwa mjumbe. Kwa hiyo nyumba ambayo bibi anakaa sio sio nyumba yenu yani, sio nyumba ya kupanga. Eh, yani alihifadhiwa. Mm. Eh, alihifadhiwa tu yani kama nyumba alijaisha. Unajua kazi nyumba inakuwa haijaisha, ina mm. mlango mm. nini. Bibi akatengeneza mlango wa bati, akaziba choo, chemba ilikuwa imechimbwa. Akaziba choo na mabati bati, akawa anaishi hapo, anafuga na kuku zake. Sio unajua mtu mzima mm. analima lima, ni karibia bonde la mchicha. Hata mafuriko yalikuwa yakimkuta anakimbilia juu. Mm. Kwa ndo hapo sasa, hii juzi anavyoumwa, wiki haijaisha, tarehe nane tarehe tisa mama alikuwa amepekwa nani serikali za mitaa, kamjibu hivi mjumbe, yani ameambiwa mbona umeama na mabati hmm. kaambia hivi kwanza kamchamba mjumbe, afu akamwambia hivi, sikiliza, msio mnaniitia vituo vidogo vidogo, mimi nimezoea mnipeke stakishari au Tabata mm. kwao walivyompeleka kesi waka, akaenda yeye kesho yake kujitetea, akasema hivi mama yangu amelazwa Mloganzila wakati yuko kwangu mm. kwa hiyo sina muda. Mtoto wangu mwingine kaachika, wako bize mahakamani, yani mimi mm. mwingine ana mimba, hataki kutembea, mbovu, kwa hiyo yeye ndio yuko bize, hawezi kwenda kuripoti pale. Wale mm. wakasema sawa, taarifa zikaenda kama ni uongo. Inaonekana pale alipopanga wanamsnichi mama mm. kwa mimi ndo nimemchukua mgonjwa Mama alichofanya siku alio, nafikiri pia hiyo ni point ya kuja kumchukua bibi kwangu mm. akampakia bibi kwenye bajaji ambaye wa kumnyanyua hata kulala hawezi, kuegema hawezi, akatimba naye serikali za mitaa. Mm. Kwa kitendo cha yeye kufika na bibi serikali za mitaa, bibi ana hali mbaya, watu wakaanza kumsema yule aliyeibiwa bati mm. wewe huna huruma, si bibi kama unajua zile mm. Wakaambia mama, nendeni kwao, akaanza kucheka, nimemnyosha, nimemwendea na mgonjwa. Kwa ukiangalia matukio unaanza kumuona kweli aziko nini, aziko sawa, yaani tunakaa tunajadili kuwa zinaingia na kutoka, lakini tunaanza kusema mm -mm yaani kuna vitu anafanya makusudi lakini bibi ukiongea naye siku zote akikupiga tukio ukienda kwa bibi anakwambia msamehe yako aliumwa Mm. Mm-hmm. E, eh, yani bibi tu anakujibu tu msamehe aliumwa mama yako hayuko sawa Kwa hiyo kama ni hivyo, nini kifanyike sasa? Haya mambo yaende sawa, kwa sababu wewe kwa upande wako ndo hivyo unataka ayaachie maisha yani yako. natamani hivi kama kuna taasisi zinahusika na hizi dili za, sidhani kama vita ya mtoto na mama ni yangu tu mm. Mama apewe mipaka yake, kwa sababu kuamka umelala asubuhi, mama anakuja anatukana hapo, afu nimemkimbia na nakaa bonyoko, nimemkimbia yeye, yani ile aibu niliikimbia, lakini ameshapajua anakuja ndama nyumba ngapi. Yani apewe mipaka tu, ishi maisha yako, usimfuatilie na yeye. Yani mimi sitaki kudili na mama na chochote. Usitume message hata kama akakufanyaje, kuna sehemu ya kuripoti, yeye yeah, apewe onyo kama mzazi. Usifanye hivi kwa mtoto. Yani niishi maisha yangu, yani kuwe na amani. Sijui leo kapiga simu kasema umefanya hivi na hivi, kesho kaja yeye mwenyewe kafanya fujo, kesho kutoka kafika kwa mjumbe, saa hizi ananitafuta na arabia. Yaani hapa nina arabia kwanza ananitafuta naye Mm. Hivi ninavyoongea jana kuna mama alikuwa nikamwambia Masaidi ongea naye yule akinipeka polisi ananifunga kweli, kwa sababu huwa anatunga. Mama Saidi akaanza kumwambia ni watoto wewe, hilo ni joka, subiri uone, kesho mimi sina timba hapo. Yani huko anakotimba ni mtaa ninaoishi mm. Kwa ina maana atakuwa ameshafika kwa mjumbe tena, akamwaga sumu nyingine mm. Kafika sasa, mama ni mama Ndiyo. Mama anasikilizwa kuliko mtoto. Kwa hiyo yale maisha mimi siyapendi, yani aishi maisha yake na mimi niishi maisha yangu. Sawa. Mm. Kingine ambacho wewe sasa hivi unakiangalia ukiachilia mbali huko, unajihusisha na kitu gani? Unadili na kitu gani kwa sasa? Nilikuwa na hiyo ofisi imevunjwa hii wiki ya pili. Mm. Ni duka la rasta na kusuka. Kwa hiyo na wateja tu wale ambao nikiwapigia simu naenda na wasuka maisha yanaenda, lakini hapo hapo bonyoka stendi mm. ndo natafuta hapo sehemu ya kufanya kazi Baba watoto wangu ananiambia nikikulipia kodi nikupe shilingi ngapi utasimama? Nikamwambia milioni moja, akasema nakutafutia. Sawa sawa. Mm. Kwa haya yote yaliyo yanayoendelea mm. yalipoanzia mpaka yalipofikia mm. umewahi kumsii baba jaribu kutafuta suluhisho baina yako wewe, yaani mkae kama familia, sio kukaa na watu tu wazee, watu gani? mm. Baba, familia pale, watoto, mama na hata ndo wazee wakiwepo sawa, lakini ile familia kwanza. Hilo kaita kashauri juzi mjumbe mm. tulivyomshtakia na wadogo zangu wakawaambia mengi sana ya kuhusu mama, wakasema mama yenu nikana yuko vizuri, mumtafute mchungaji mm. mi niliwahi kuita watu kwa mm. mama, akanyanyuka akatukana, akaondoka zake mm. babangu ni mpole mm. alafu sidhani kama wale wamewahi kuishi, wale wamezaa tu kwa mziki wa mama hujui. Kwa hata nilivyomsimulia akanambia hata usiku nakuja huku nimempigia. Mm. Akanambia hivi yaani kwanza nilitaka ushauri wake, akanambia mpeke ustawi wa jamii. Mm. Ukimpeleka dawati la jinsia itakuwa tayari ushampeleka polisi. Au mwepuke, yaani baba anatamani kama niame mkoa. Mm. Yaani akimbiwe tu. Sasa mi nimekuwa nimekuwa hapa, najua nikiingilia kona gani nitokee kona gani, nitafanya nini watoto wangu waishi na mkimbiaji mko. Yaani ni mpole ambaye anaendana na kutamani baba awepo ile live, wewe baba mama mwanzie hapo kwenye kusolve. Iliwahi kutokea, iliwahi kutokea, yeye ndo alifunga safari kwenda kwa baba yangu, Mm. ndio hiyo nilifuma vitambaa siku aliyopata mkopo akanipa elfu kumi na tano ikabidi nipande basi niende Iringa mm. Kesho yake tena sio basi, ni fuso. Kesho yake nitafute fuso, kwa sababu ile ilikuwa eh, haitoshi. Basi nilifika Iringa nikakuta katangulia amemtafuta babangu, amemkosa babangu. Ni mapacha kuwa na ndoto, kamtafuta Doto kamwambieje, mtoto wenu anakuja, ameshindikanika, nendo kamwaga sumu zaidi. Mm. Kwa hiyo nilivyofika babangu huyo pacha wa babangu ana wake wawili, ana mke kijijini mwalimu. Akanichukua pale mjini akanipeleka kijijini. Kakaa naye sana, akuona hayo mapungufu. Kwa hiyo siku ananihadisia. yako alisema hivi na hivi, yani alienda kuharibu. Mm. Kwa kwanza baba na mama sijawahi kuona wamekaa hivi na hivi. Hata mara moja. Sijawahi kuwashuhudia ila bibi na mm. baba mm. wanakaa mara nyingi, wanajadili vitu vingi kunihusu. Baba ni huo mzozo ambao siku nakabidhiwa mamangu ndo nilimkuta. Babangu ni mpole mno. Yaani hata akikaa na ya, yani hata yani sana sana yani ni mpole. Mimi sijai kupigwa na baba au fanyaje. Yaani alikuwa anafurahia tu umefaulu hivyo. Yaani ni mpole mno. Ana familia nyingine. Eh, yani haujawahi kufikiria kwamba siku pengine ujitahidi umpate baba huyo hapa na mama. Yaani hiyo ndo point yangu. Kuwakutanisha wale alafu wazungumze au baba ya haya unayoyapitia si anayajua? Ngoja nifanye hivi, naam, nimpigie baba yangu hapa ah, papa. tusikie anasemaje. Mungu ni mbovu sana, kikubali hapa Ngoja tumpigie kwa sababu ikisema nitoke hapa alafu ndo Baba. Halo. Shikamoo. Marhaba, hujambo? Sijambo, za huko? Safi. Hali salama kabisa, mnaendeleaje? Ah, naendelea vizuri. Umeongea na baba mkubwa wa damu? Ah ah. E, napitia changamoto sana baba yangu. Kwani? Mara ya mwisho si nilikwambia bibi yuko kwangu? Eh. Mama kama siku mbili alifanya fujo ya kufa mtu na akamchukua bibi. Kwa nini? Ilikuwa cha kwanza nilikwambia bibi anyanyuki, Eh, kwao ikawa imefikia mahala na mshindo, yani bibi kawa mzito kama stroke. Hmm. Kwao nikaanza kumuomba awe anakuja tusaidiane, kwa sababu alitoa ahadi hizo kuwa nimchukue atakuwa anakuja kunisaidia. Eh. Lakini kama siku mbili hivi nikamwambia naomba ukae nikatafute hela kwa sababu si unajua kama watoto wale natunza. Mm. Nikamwambia wewe njoka naye lakini akaja, alivyokuja nikaondoka naye. Kwa hiyo nilivyoondoka naye yani naye akawa na safari zake ana muda wa kukaa na bibi. Kwa hiyo akatoa maagizo bibi ajisaidie pale pale kwenye kitanda. Mimi nikamwambia hapana na akawa anampa maagizo Glory kuwa amlishe bibi tikiti. Sasa ilikuwa ukimpa bibi tikiti ndo anajisaidia, yani kama linamsaidia kulainisha choo. Kwa mimi nikatoa wazo, nikamwambia hapana, kwa sababu hajavaa chochote, alafu nasema ajisaidie na hakuna wa kumshusha, asipewe tikiti mpaka nirudi nirudi mimi au wewe. Akasema sawa. Yeye akaenda kwenye shughuli zake, mimi nikaenda kwenye shughuli zangu. Usiku tumerudi, kumbe nyuma kuna mgeni alikuja akawa ameacha elfu ishirini amempa yule mdogo wangu wa mwisho Isaya. Mm. Kwa hiyo karudi kanikuta anapikia watoto, akanambia tukatafute bajaji. Nikamwambia mama, anapikia watoto saizi usiku, kesho shule na bibi mwenyewe ajala. Akatoka akaingia chumba cha bibi. Kutoka akasema nasikia bibi, naona alimwambia kama mgeni aliyokuja kumuona akatoa elfu ishirini. Mm-hmm. Akasema sasa, kwa nini Isaya hela hajaiacha? Mi nikamwambia sijui, ndo nafika. Akampigia Zai. Zai alivyompigia akamwambia ah, utakuwa vile uaminiki kwa sababu bibi si watu wa kanisani kwake walitoa hela sana ili bibi atibiwe mama kazila afu hajampeleka hospitali. Hmm. akasema Kasema utakuwa si unajua saizi uaminiki. Akaanza matusi ya laana afu kwa sauti. Nikamwambia mama mimi sasa, yani mimi, yani anatukana yani wanaye kwa ujumla. Kwa sababu mimi aliniambia nimpigie Isaya lete hizo hela. Nikamwambia hivyo unavofoka. Alafu nasema nimpigie Isaya simu atahisi kama tumemhisi yeye mwizi, atapaniki zaidi. Kwa hiyo hivyo ulivyopaniki siwezi kumpigia Isaya. Akaanza matusi. Nikamwambia mama, huu mtaa wa wastaarabu watu wapendi kelele. Akaenda ndo kusimama katikati senta, yani usiku. Nakulisha mbwa, wewe una lolote? Yani ile ya kuzalilisha akitaka watu watoke. Sikumjibu. Nikampigia simu Zai nikamwambia mama ananidhalilisha sana, naomba umwambie sipendi. Akaingia ndani akabeba pochi zake akaondoka akamwacha bibi. Asubuhi bibi tarehe nane tulikuwa tunampeleka hospitali. Tarehe nane asubuhi tukampakia bibi kwenye bajaji. Saa nane naona mama ananijia na mjumbe nyumbani bila bibi. Kaja na mjumbe kasema naweza nikamzushia lolote, kaja akafata vitu vya bibi, kabeba vitu kaondoka. Alivyoondoka nikamfata mjumbe, kaambia kwani kimetokea nini? Mama yako anasema unamtesa bibi yako, unasema asile atajisaidia, la kwanza. La pili, amesema wewe unazushaga kesi, kwa hiyo utamzushia kitu cha ajabu. Mpaka nikamuuliza wewe si mwanao huyo? Akasema wewe mwenyewe mjumbe ushasingiziwa. Unajua mwanangu kasema wewe mjumbe unamtaka mme wake, anamwambia hivyo mjumbe. Kwa mjumbe hiyo ikaisha mpanikisha mpaka kukaa sawa, ilibidi niwapigie wale ndo wadogo zangu wawili, wakamwambia mama anatungaga maneno makubwa akitaka kumharibia mtu. Mjumbe akasema muache na usikanyage, kwa sababu amekubebea mpaka Arabi, akasema ukikanyaga anakupa kesi kubwa. Kwa kwa bibi siruhusi kwenda. Kwa hiyo nimerudi nimekaa, jioni yake Zaya ananipigia simu Nime, nimeona nikwambie maana mama akakulaani mara sita akasema utaumwa wewe kabla ujafa utaoza utatoka wadudu hakuna mtu atakayekuja kukuangalia hiyo kidogo ikaninyong'onyeza nikamtumia message mama nikamwambia laana isiyo na sababu haimpati mtu hakuna nilichofanya mpaka ifikie hali hiyo akaenda kuchukua polisi kabidi nikimbie nyumbani nikakae sehemu stendi wakamtuliza tuliza ndugu, ndo nikarudi nyumbani. Jana napigiwa simu, Zai analia, ananiambia mama akamwambia maneno mabaya sana baba Eliji. Maneno gani? Yule mwanangu kuna dawa anameza, atakuwa ni mgonjwa, usimsaidie, hela huwa anaonga wanaume. Yani kashfa za ajabu. Kampigia baba Eliji akanambia, kaniambia kweli, lakini mimi namjua, huwa namdharau, ndio maana unaona sijamjali. Kwa hiyo ikawa hivyo. Usiku nasikia anakuja na polisi. Nikawa nimemfuata mama moja, ile nyumba ulikujaga Tabata kipindi kile. Tukawa tunaishi naye pale, naye kaamia Ukubwa Unyoko akajenga. Nikamsimulia, akampigia, akamwambia mambo gani unamfanyia mtoto, kwa sababu vita yote ya mama na, na, na, na mimi anaijua hilo joka hilo ndalinyosha, yani temu hii mbona atauza baa kwa hiyo sasa nikawa jana nimechanganyikiwa sana. nilikupigia muda fulani ukawa upatikaniki, nikampigia ba mkubwa wa damu nikamwelezea kwa sababu niliwahi kumwelezea hadi ile sikukwambia, mama alinipeleka kwa, alimwambia Zai mimi namuua Zai ni mchawi. Kwa hiyo nina kilingi ambacho nina wanawake watatu tunamloga Zai. Kwa hiyo Zai akaniambia ili nikuamini twende kuna kanisa ukakili. Pia nilimwambiaga ba mkubwa wa damu. Mm. Sasa ikabidi nimshirikishe ba mkubwa wa damu akasema, nikikushauri dawati la jinsia utakuwa ataendelea kukupa laana ni askari, mm. labda uende ustawi wa jamii, alafu chochote utakachojibiwa unijulishe. Kwa hiyo mm. kabla sijafanya hivyo, nikaona nikujulishe kilichotokea, yaani ananihangaisha mno na anaga sababu toka siku zile na kushtakia yani anaga sababu afu na ama nakimbilia mbali sana ananifuata matatizo eh. nafikiri naye anaweza kuwa na matatizo ya ugonjwa huyo pengine kijiwendawazimu fulani au mm. ana fulani anayo E, eh, yani toka kipindi kile nilivyosafiriki nikaja kusimulia ananiita mchawi mm. Yaani akinifanyia fujo baba ni fujo ya mwaka, alafu ameweka vita ambayo sio ya kawaida. Yaani sina nilichomkosea kikubwa, lakini vita iliyopo watu wanakaa pembeni wanashangaa. Eh. Yaani, yaani nakosa yaani. mpaka cha kufanya. Huyu ana tatizo. Yaani nakosa mpaka cha kufanya. Mbona mm. yaani nakatisha tamaa? Kwa sababu hiyo ni vitu ambavyo vigumu, kama yeye hata aibu tu ana mbele za watu, ajaga afanya vitu vya ajabu, ndio vichekesho eh, yani ananidhalilisha isivyo kawaida, alafu akigundua sehemu nakaa, wale walionizunguka atanidhalilisha sana sana. Sasa nini sasa? Maanake hmm, ndo mzazi hivyo sasa. Nawaza hilo la ustawi wa jamii, naona kama ni yani apewe mipaka, kwa sababu unaweza ukakaa unafanya shughuli zako kama hiyo usiku anatukana matusi, watoto wapo wanamwangalia, yani ujue ni mtu mzima, alafu watoto yani watoto walidua. Hiyo ustawi wa jamii ni safi kisheria, sema ni sheria e, yani ili apewe mipaka yake e, e, na nchi na sheria, na mtu akifanya tofauti sheria ikifanya ikifuata mkondo wake wa serikali, ndo ndo ndo ndo mtu anakuwa huru. Kwa nifanye hivyo babangu Hamna wanafanya hivyo, kama ndio utaratibu ndio ufanya kuchukua tu watu. Haya baba, nikutakie jioni njema. Haya, inshallah. Ah, ah. Oh, baba. Umesikia naye jibu? Nimesikia. Yaani kesi zile zimemzidia mpaka anashindwa jibu la kuongea.